大家好，我是美食社的芊芊。现在呢，我要来吃日本麦当劳的季节限定的商品，这里超跟熟。然后我今天呢，就是买它这个超跟熟，然后还有还蛮多人推荐的巧克力派，我买了三个。然后以及浓汤跟新品的那个看起来有点像冰旋风的。好，首先来开这个橘色包装超。 长得很可爱，它这个形状，可是看起来好像有点空虚。打开看一下，里面是白色的寿司跟那个菜，然后一块可丽饼，应该是可丽饼吧，然后跟酱。好，来吃吃看。 中间这个啊是可丽饼，然后可丽饼的那个泥的内馅，然后吃起来是有点类似那种白酱的感觉，然后上面是那种咸咸的那个酱味，我觉得没有很特别，可能因为没有什么肉的香味。可丽饼里面有通心粉哎，有增加一点点口感。可是我咬到现在我才咬到一块通心粉哎，然后我都快吃掉一半了。就我刚刚觉得它的可丽饼味道很多料，它这个可丽饼中间还有虾子。好，最后一口。 嗯，然后先来吃一口这个冰，它这个好像是葡萄口味，上面还有一些颗粒，有点像是饼干麦片的那个感觉，颜色很神秘。我觉得它闻起来有点像是芬达的橘子口味，但葡萄口味的汽水。哦，你不要看它，感觉好像白白的没什么味道，那个很浓郁的味道，从头到尾，我不喜欢。吃几根薯条。 好，接下来是这个熟，还有哦，你看这个打开就立刻就有刺身，然后白酱超跟熟的差别就是多了一个刺身跟有牛肉酱，可是它真的就是多了那个牛肉酱的味道之后，整个大加分呢。放完刚那个其实我觉得还好。 还是他们季节限定的商品的鸡块，它的季节限定的两个口味的酱，一个是虾酱，一个是 cheese 酱。我们现在配这个是虾酱，它的打开味道超像千岛酱，颜色也很像，橘橘的感觉，虾味超重的，很香哎，有点那种甜甜的感觉，可是又有那个咸咸的虾味感。这个我喜欢，这个虾酱吃完之后，我宛如徜徉在海中，变成一只 A B。 接下来我们来吃看这个，这个是 cheese 口味的，cheese 口味我超爱，我很爱吃 cheese。噔噔噔噔噔，给你们看一下，它的 cheese 味不是像我们一般吃 cheese，你咬下去的时候，它那个气 h 味马上会冲上来，它是你在咬完鸡块慢慢咀嚼过程中，那个气 h 味的那个味道才会慢慢的涌上来。我觉得这两个酱比起来，我比较推荐吃虾酱因为我觉得比较特殊。 忘跟你们说，鸡块我吃完了哟，然后哥哥也吃完了，接下来喝一下罗宋汤，尝吧，看起来很像，哦，给你们看一下，然后里面的红萝卜、洋葱跟一些胡萝味，来喝看。 喝下去的时候，那个番茄味是淡淡的那一种，然后它是浓的那种罗宋汤，所以它其实喝起来味道比较浓郁。因为我个人喜欢喝比较味道比较重的，然后它喝起来有那个淡淡洋葱的那个甜味会出来。喝完了，最后两支薯条，们来喝玉米浓汤。 这个玉米浓汤感觉料超多，因为我现在连盖子还没打开，我就看到满满的玉米。它这个玉米超多的，它的汤啊是那种玉米糊的感觉，然后很浓稠，有勾芡的那种。可是它的玉米超多。吃完了。 接下来就是巧克力派，三角巧克力派，然后打开是这个三角形的感觉，它咬下去外皮有点像咳嗽的感觉，就是脆脆的，然后会掉皮的那一种。 咬到咬下去第一口的时候，觉得它油味有点重，因为没有沾到巧克力酱。可是之后再往下的时候有巧克力酱的时候，很好吃。那巧克力味道甜甜，然后再搭配上外面就是炸过这种酥皮，嗯，超酥脆的。你有听到那个咬下去那种咔的声音吗？给你手音一下。 这个超跟手啊，是他们好像冬季的季节限定，其实我不确定，可是他们好像是每年都会出的一个商品。如果你们只有我要选一样吃的话，我比较建议你们买熟，因为它牛肉味比较重。这个就是飞蕾口香糖的冰淇淋。然后如果你们来的话，我蛮推荐你们吃这个虾酱，因为我觉得这个虾酱还蛮好吃的。那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样啦，拜。外面看我的电车。 闯红灯就被拦下来，哇，超快的！好想要吃美国豪华版的。